Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game horror Yang simple Bertajuk Meat Grinder Mengisar daging Tak berapa masa? Let's go It's late It's time to go home All the colleagues have already left Oh tinggal seseorang je Now I have to turn off my laptop Pick up my document from band office Grab my jacket and go home. Dia buat apa kat laptop dia hacker ke apa? What the heck dia ni hacker ke apa? Turn off flashlight. Allah Akbar. Ah, uh, dia suruh apa? Uh, pergi bilik band. Okay, kisahnya aku adalah seorang yang kontot. Nampak ni meja aku kecil je. Kerja kat office. Lepas tu aku balik lewat. Right? Oh tu jaket. Okay, aku nampak dah jaket kat mana. Oh tu kot bilik. Oh tu dia Ben Ben Macam ambil jaket lu Ambil jaket lu alang Salahnya kan Ambil jaket lu Yup Ambil Alright Ben Tak balik lagi ke Ben Aduh Jom kita mengetih sekejap Jomlah marilah Secawan dua Secawan dua eh Is team still here? I thought everyone was gone Only team eh Ooh. So Ben mana? Benten betul Okay bilik ni kot Bilik ni nampak macam lain sikit je Oh Itu dia Ini laptop terbalik siap Eh Eh laptop dia terbalik weh Asal laptop dia terbalik Manalah dokumennya Bilik ni ke Bilik sebelah aku ke Oh tu dia There we go Aku punya lah bertawaf Right Dokumen dah ambil Jaket dah ambil PC dah tutup Laptop sebenarnya dan Tim masih lagi bekerja. Tim, Tim dia Tekman, balik dulu Tim. Assalamualaikum. Balik dulu. Right, pintu pun belum terbuka lagi. Boleh keluar ke? Alright. Masalah tak boleh lari tau guys. So kita akan ikut laluan tepi ni. Berhati-hati. Sebab aku pun tak nampak jalan. Oh, kita boleh buka flashlight. Still tak nampak. Okay. Right, ni kereta aku ke? Harap-harap kereta biru ni kereta akulah. Hopefully lah Lalu Biasa punya motor Lalu Safwan pun balik ke rumah Setelah dia busy bekerja Seharian mencari sesenduk nasi Dan dia pun balik Okay Jangan tengok ke kanan Woi Ya Allah Kajut aku Ha, ada pula si Kinzir ni. Kinzir punya Kinzir. Oh, aku dah takap. Toku, you don't know. <laughs> Tiba bahasa Jepun pula kan. The last thing I remember is the muzzle of a pig. Betul. Shift run. Pig maniac. Over the past week, a maniac in a pig suit has killed three people. One eyewitness who managed to escape says that the maniac did not utter a word. Perhaps he is down. On the latest news, Journey Don't Dare. It melaporkan untuk berita utama TV3. Right. So ada pig gila. Welcome to pig house. Oh god, aku jadi kunci. Boleh crouch ke tak boleh? Oh tu dia kunci. Tu dia. So aku boleh lari. Aku tak tahu if ini oh, aku tak tahu if ini ke tak. What's that sound? Ni apa? Oh, kita ada enemy kita Kinzur. Kalau mati ni apa jadi ah? Rara tak boleh balik ah. Okey, kotak. Ada ada pintu, ibunya apa tu siap? Tak boleh buka. Eh, bunyi apa tu? Ya, ada bunyi lah. Tu dia tengah buat kerja. Wait, what the heck? Oi. donkey, gunty, gunty. Ah! Satu lampu. Pintu ni tak boleh buka gila macam mana? Oh ni. Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari. Okay, lari, lari, lari. Go, go, go, go. Atas, bye. Woo! Selamat. Ah. Aduh. Okay, second floor. Ya, aku boleh turun balik ke? Oh, tak boleh. Dia memang cerita dia second floor. Okey, ni ada bunyi lain pula. Aku aku boleh tekan ni. So dia buka yang tu kot. Tekan jelah kot. Oh, aku boleh trap dia. Nice. Aku boleh trap dia guys. So, kita pergi belah kanan dulu. Wih, bodoh. Apa ni? Ni apa? Oh ni patung siak. Okay ada cermin, ada fire extinguisher. Okay aku buka something, tak tahu buka apa. Wih patung kau kenapa? Apa masalah kau? Okay ada penjara dan juga button. Okay. Dua. So satu lagi. Belah. Oh ni pun boleh kah? Tak boleh tekan Button tak cukup Dia orang buat apa ni weh Patuh patuh patuh banyak-banyak ni Kayu Right Senyap semacam ni Yang aku tahu apa-apa Kita tekan sini Kita lari sini Kita Prep dia Right Tu plan dia Dia datang je kita plan Oh tu exit dah Right Dah. Settle. Kinzir. Kinzir, di mana kamu? So, bilik tadi tu tak, tak ada apa-apa lah. Di mana kamu? Muncullah. Muncullah. There's something. Oh. Okay. So dalam kotak ni ada benda kita boleh pecahkan Guna tu lah aku ingatkan guna benda tu untuk trap Okay there go Okay Alamak Alamak dia naik dia naik dia naik Lari lari lari lari Dia dekat belakang aku Dia dekat belakang aku aku tengah tengok Oi Lari Lari Lari Dah macam granny Tapi easy mode. So itulah dia game indie horror yang bertajuk Meat Grinder Kalau korang suka dengan video ni macam biasa lah Korang like Korang jangan lupa subscribe dan komen di bawah Share juga Kalau korang takut sama-sama dengan aku terkejut tadi kena kejar Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Assalamualaikum dan Bye-bye